အာသနာတော်နှစ်2556ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်နတော်လာပြီကျော်8ရက်2013ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်ပေါင်းလဲကျောင်းတိုက်မဟာအောင်မြေရွှေသားလျောင်းဓမ္မပိဋကတော်ကြီးအတွင်း ဆင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သည်မမြို့စေမိသားစု၏သုဒ္ဓချိန်မြောက်ဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာဝဲမိဘများကိုမူထား၍သူဓမ္မမဏိသောတတရဥအောင်နိုင်စေတိရိသူဓမ္မသိင္ဤတော်မြင့်မြင့်နွယ်သာမောင်ဟိန်သူ မောင်ငိမ့်ခန့်ကျော်တိရိရွှေစဉ်ရွှေဆိုင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော် တိခံခြင်းနဲ့ကိုချင်းတရားထိမ့်သိမ့်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပတ်သွင်ခန္ဓာကို ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တော်အတိဒုက္ခရာနိ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 ကျတိထဝေငါတို့အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မညင်တို့ကတောဘဝတဏ္ဏကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာနေပြီး မဟာကရုဏိကတတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော တသနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပါလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော်၍ ရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းသိခံခြင်းနဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ခြင်းဒီအရေးချင်းနဲ့ရ သူတော်သူမြတ်တို့မှာရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အရေးချင်းတွေလောကမှာနေထိုင်ကြတဲ့အခါမှာတူတယောက်တည်းနေထိုင်တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်သီခံခြင်းဆိုတဲ့ဂုံကြီးဟာအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ဂုံကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါတွေမကဘူး သဗ္ဗေပိကုသလဓမ္မာခန္တရာယတ္တာဝဝတ္တရေကုသိုလ်ရဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကသိခံမှုပဲပေါ့အဲ့တော့သိခံမှုမရှိရင်ကုသိုလ်တောင်မရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့သိခံခြင်းဆိုတဲ့ကျင့်တရားသူတော်သူမြတ်တို့ရဲ့အည်အသွေးဖြစ်တာမို့ဘုရားလောင်းတော်တွေဟာပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာခန္တီပါရမီဆိုတာကိုတည်တည်တတ်တတ်ဖြည့်စည်းရတယ် အဲ့တော့လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ထူးခြားတဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဆိုတဲ့အခါဒီတိခဏ်ဉ္ဆိုတဲ့ခန္တီတရားဟာအရေးပါတဲ့တရားဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဘုရားဖြစ်သူရောက်လာတဲ့အခါခန္တီပရမန်တဘောတိဒိဋ္ဌာလို့ရဟန်းတော်တွေကိုတလကိုနှစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ဒီစကားမိန်ကြားတာ ဩဝါဒပါတိမောက်လို့ဆိုတဲ့ဂါထာထဲမှာခန္တီပရမန်တဘောတိဒိဋ္ဌာဆိုတဲ့စကားလုံးမြတ်စွာဘုရားရဟန်းတော်တွေကိုတစ်လနှစ်ကြိမ်ဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့ထဲမှာထဲသွင်းဟောကြားထားတယ်ဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာဓမ္မတိတာထင်ရှားတယ်ပေါ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ကြီးမားတဲ့အင်အားစွမ်းအားတစ်ခုပဲလို့ မရင်ကျက်ခင်တုန်းကခန္တီပါရမီကိုဖြည့်ကျင့်ခဲ့ကြဖြည့်ကျင့်လာတဲ့အခါမှာခန္တီပါရမီအထွတ်ထိပ်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဟောဒီခန္တီပါရမီတိခန့်ခြင်းရဲ့ဒီအရေးပါမှုကိုတပိတာဝကတွေအားလဲလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဆုံးမဒါကိုအမတ်တမဲ့မနေဖို့ပေါ့နော် တိခတ်တယ်ဆိုတာကိုလူတွေကအရှုံးပေးတယ်လို့မြင်နေကြတိခဏာအရှုံးပေးတာမဟုတ်ဘူးအနိုင်ယူတာသာဖြစ်တယ်လောကလူသားတွေရဲ့အရှုံးရင်းနိုင်ရင်းလို့သတ်မှတ်ချက်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့အမြဲတမ်းကွာခြားတယ်လောကလူတွေကကိုကပြန်မပြောလိုက်ရဘူးဘာမှမလုပ်လိုက်ရဘူးဆိုရှုံးတယ်လို့ထင်နေတာတကယ်တော့ကိုကအနိုင်ရလိုက်တာလို့ အနိုင်အရှုံးဆိုတာသေးသေးချာချာတွက်ချက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါသီခံမှုကနိုင်လိုက်တယ်ဆိုတာအမတန်မှထင်ရှားတာရကတစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒေဝရတ်ရှင်တွဲပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတာဆွေမျိုးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညီကိုဝမ်းကွဲတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ုံများမကား လူဘဝကရောက်ဖဆိုတဲ့မြို့တိုင်းဝိုင်းတဲ့တောင်ရောက်လာသေးတာအဲ့ဒီနှစ်ဦးကိုပဲနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်မြတ်စွာဘုရားကမြေဒုတပွဲတိခံမှုစွမ်းအားနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒီရက်ကလုံးဝတိခံနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့တိခံသူနဲ့တိခံမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိခံသူကိုစော်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေဝရနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒေဝရဟာ မြေရှိုးသွားရတယ်နောက်ဆုံးတာမန်အပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကလူသားတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားနဲ့တေဝရ950ဇာတိမှာကြည့်ရင်ဘုရားလောင်းကရှုံးတယ်လို့ဒီလိုထင်ကြမှာဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝတောင်မှပဲဒေဝရရဲ့စော်ကားမှုတွေကိုအများကြီးခံရနောက်ဆုံးမှာဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားအနိုင်ရတယ်လို့ပဲပြောရ ဒေဝရကဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့သွားနောင်တရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာတိခံခွင့်လွတ်ဖို့ဝန်ချပြီးတော့မှဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားတယ်အဲ့ဒီဝန်ချသွားမှုလေးဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးကြံရှိတဲ့သူတော်ကောင်းအရေးချင်းလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အေးတိခံမှုဆိုတာဟာပါရမီပြည့်လာတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအဖို့မှာတိုင်းဆ မရှိလောက်အောင်ကြီးမားတဲ့သိက္ခာမှုကိုရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုလေးစားတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာသိက္ခာမှုဆိုတဲ့ခန္တီတရားကိုလက်ကင်ထားဖို့ဆိုတာအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်သား။အဲ့တော့သိက္ခာနယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာသိက္ခာစရာတွေကဘာတွေရှိသလဲလို့ဆို။သိက္ခာစရာတွေကိုလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကိုယ့်ပေါ်မှာစော်ကားပြောဆိုတဲ့စကားတစ်မျိုးတည်းတင်သိခံစရာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ပေါ်မှာစော်ကားပြောဆိုတဲ့စကားတွေကိုလည်းသိခံတယ်ကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်ပြလာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုလည်းသိခံတယ်ရာသီဥရုဓာန်တွေကိုလည်းပဲသိခံတယ်သိခံပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုဆက်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာเนาะ ဒါကြောင့်မို့ကျင့်စဉ်နေတဲ့မှာခမာပฏิပဒါဆိုသိခံတဲ့အကျင့်ဟာဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လာအဓိဝါဒကမိမိပေါ်မှာဘယ်အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူများကစော်ကားတဲ့အရာတွေလဲကိုယ့်ပေါ်မှာတင်ထားလိုက်တယ်တွန်းဖယ်မချဘူးဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလည်းပဲတွန်းဖယ်မချဘူး လက်ခံထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုလက်ခံထားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုယ်စိတ်တုံလုံးခြောက်ခြားခြင်းမရှိပဲနဲ့အရာရာကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့စိတ်အားမပြတ်ပဲနေတာဒါသိခံတယ်လို့ပြောတာလောကမင်္ဂလာတရားတွေထဲမှာလည်းပဲသိခံမှုဆိုတာအလုံးပါပါရှိပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့ခန္တီဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုစကလုံးကဖော်ပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ မှတ်သားလို့မှတ်သားကြည့်မယ်ဆိုရင်ထင်ရှားနိုင်တယ်ပေါ့ခန္တီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဗျာကရုံးကျမ်းနေမှာဖွင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အနှစ်သာရနဲ့ကြည့်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ခန္တီဆိုတဲ့စကားလုံးဟာခမှုဆိုတဲ့စကားလုံးအရင်းမြစ်ကလာတာခမှုဆိုတဲ့စကားလုံးအရင်းမြစ်ကို အတိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာခမှုတဟနေတဲ့စွန့်ရည်တတိရှိခြင်းဆိုတဲ့တဟနခန္ဓာရည်ရှိခြင်းဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ခန္ဓာရည်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ဟာဒီစန့်ကျင်ဘက်တွေလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပဲစန့်ကျင်မှုတွေလာလာခန္ဓာရည်ရှိတယ်နော်ခန္ဓာရည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့ မိမိအပေါ်မှာဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တဲ့မခံနိုင်လောက်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုတွေကိုကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်စိတ်အခြေအနေမပြောင်းမဲနဲ့ခန္ဓာရင်ရှိလာအဲ့ဒီခန္ဓာရင်ရှိတာကိုခန္တီလို့ခေါ်တယ်ခန္တီရဲ့တရားကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသမဖြစ်တာလဲခန္တီပဲ မေတ္တာမပြတ်နေနိုင်တာလဲခန္တီပဲအပြုံးမပြတ်နေတာလဲခန္တီပဲလို့ဒီလိုပြောတယ်ပြန်မပြောပေမဲ့လို့စိတ်แท้ကဒေါသထွက်နေရင်ခန္တီမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြတော့အဓိကကစိတ်แท้ကညီတို့မှပြောင်းလဲခြင်းမရှိပဲနဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်အခြေအနေတစ်ခုကိုထိမ့်သိမ့်ဆိုင်နိုင်တဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အရည်ချင်းတစ်မျိုးကိုခန္တီလို့ဒီလိုခေါ် ခန္တီလို့ခေါ်အဲ့တော့ခန္တီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီခန္တီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းထဲမှာပထမဆုံးကျမ်းလို့နံပါတ်1ကျမ်းလို့ဆိုရတဲ့ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်မှာသုတ္တမဲ့ဆိုင်ရာတရားတွေကိုထုတ်ဖော်ပြတဲ့အခါခန္တီနဲ့ သောရိစဆိုတဲ့တရားနှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးတော့ပြထားတယ်အဲ့ဒီပြတဲ့ထဲမှာခန္တီဆိုတာကိုမိကုံထုတ်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတဲ့သဘောလေးမြတ်စွာဘုရားကတထကတမခန္တီအဲ့ဒီတရားတွေထဲမှာခန္တီဆိုတာဘယ်ဟာလဲခန္တီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြခြင်းလို့ခန္တီဆိုတာဘယ်ဟာလဲလို့ဆိုပြီးတော့ အတိဘယ်တူစကလုံးလေးတွေနဲ့ခန္တီရဲ့အတိဘယ်ကိုဖွင့်ဆိုထားတာယာခန္တီခန္ဓာရင်ရှိတယ်ခမနတာခန္ဓာရင်ရှိတဲ့အရေးချင်းအဓိဝါဒနာတာဘာပဲလာလာတွန်းလှန်မဖြစ်ဖဲနဲ့အောင်ဤထားနိုင်တယ်နော်အစန္ဒိကမိမိရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုကိုဖော်မပြဘူး အောက်အေးထားနိုင်တယ်အနတုရောဘောဉာဏ်နဲ့စကားနဲ့တုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောဆိုမှုမပြုတ်ဘူးလို့ဒါကသိတာတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုဖွင့်ပြောတာနော်ခန္တီဆိုတာရိုင်းပြတဲ့တုံ့ဆိုတုံ့ပြန်မှုတွေဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနှုတ်နဲ့လည်းမတုံ့ပြန်ဘူးကိုယ်နဲ့လည်းမတုံ့ပြန်ဘူးအဲ့တော့စိတ်แท้ကသီးပခံမှုဆိုရင်လည်းခန္တီမစစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ နှုတ်နဲ့မတုံ့ပြန်ဘူးချန်တန်ရိုင်းပြတဲ့အမူအရာတွေမပြဘူးဆိုုံနဲ့ခန္တီလားလို့ဆိုမဟုတ်သေးဘူးအတ္တမနတ္တစိတ်တတာတဲ့ဆိုလိုရင်းအတိပ္ပယ်ချတော့နော်အတ္တမနတ္တစိတ်တတာတိခဏဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်လေးဟာပင်ကိုအနေထားမပြတ်ရှိနေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအတ္တမနဆိုတာသူ့စိတ်တိုင်းသူရှိနေတယ် ငကူကအပြုံးမပြက်စိတ်ကလေးဟာတစုံတယောက်ကလာစော်ကားတော့လေအဲ့ဒီပြုံးရှင်နေတဲ့စိတ်သဘောထားလေးဟာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်သွားတာမရှိဘူးတဲ့အတ္တမနဆိုတာပင်ကိုဝမ်းသာချီနူးနေတဲ့စိတ်ကလေးဟာဆက်လက်ရှိနေတယ်ထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်တယ်ဒါကိုခန္တီလို့ခေါ်တယ်နော်အပြောင်ပြက်ပြောတဲ့စကားလို့ခန္တီစမနိုင်လို့သိခံရခြင်း၎င်းဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ တချို့ကသီးခံလိုက်တယ်ဆိုတာကိုမနိုင်လို့အရှုံးပေးလိုက်တာကိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးအပြုံးမပြက်နေနိုင်တယ်ဆိုလိုတာကစန့်ကျင်ဘက်တွေဘလို့လာလာဒါတွေအတွက်ဟိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့စန့်ကျင်မှုတွေမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ကိုပင်ကိုအနေထားလေးကိုထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်တယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကိုပြောတာနော် အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခန္တီဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆို mental ability စိတ်အရေးချင်းတစ်ခုစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးချင်းလေးတစ်ခုအဲ့ဒီအရေးချင်းကဘာလောက်တာတော့ဆိုပင်ကိုအနေထားတစ်ခုကိုမပြတ်အောင်ထိန်းထားနိုင်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့တိခဏနဲ့ဆိုတာအပြုံးမပြတ်မူလစိတ်အခြေအနေကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ သဘောဒါခန္တီလို့အများသိအောင်ပြောတဲ့အခါကျတော့အေးစိတ်အခြေအနေထိန်းထားသည့်အတွက်ကြောင့်ရိုင်းပြတဲ့စကားကိုမပြောဘူးချမ်းတမ်းမှုတွေကိုမပြဘူးဆိုတာတော့စိတ်အခြေအနေမထိန်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ရိုင်းပြတာတွေလောက်လာမယ်ချမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောလာလိမ့်မယ်ဒါမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြခံနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခြေအနေကြတော့ ရိုင်းပြမှုတွေကိုလည်းမပြဘူးဒီပြန်လန်တုတ်ပြန်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့စကားပြောဆိုမှုကိုလည်းမလုပ်ဘူးဒါတွေမလုပ်တာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ပင်ကိုယ်စိတ်အခြေအနေကိုထိုင်သိမ်းထားလို့ပဲလို့သူတို့ပြောတာเนาะဒါကြောင့်မို့ခန္တီဆိုတဲ့တရားအင်တမအရေးကြီးတယ်တဲ့မေတ္တာကိုကြာရှည်ထိန်းနိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်သူကနေထိန်းပေးတာတော့ဆိုခန္တီရမှာထိန်းနိုင်တာ ခန္တီမပါလို့ရှိရင်မေတ္တာပျက်စီးသွားတယ်အလွယ်တကူမေတ္တာပျက်စီးသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ခန္တီဟာမေတ္တာကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့နေရာမှာတော့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတာအဲ့တော့ခန္တီဟာလူတော်လူကောင်းတွေရဲ့အင်တမတ်ကြီးမားတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အလောင်းတွေကပါရမီပါဖြည့်ပြီးတော့ပါရမီပြည့်လာမှဖျားဆိုတာဖြစ်လာတာလေ ဒါကြောင့်မို့ခန္တီဆိုတဲ့အရေးချင်းတရားတာမန်အရေးချင်းမဟုတ်ဘူးတို့တွေမရှိသေးရင်ရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်တခါတခါခန္တီဆိုတာတစ်ဖက်သားတွေက ကောင်းနေလို့ကိုကခန္တီရှိနေတယ်အောင်ရှိ မကောင်းတဲ့ကြားကမှနေတဲ့အချိန်ကျမှခန္တီရဲ့တယုတ်ဟာပိုးထင်ရှားလာတာနော်အဲဒီလို့ မကောင်းတာတွေဆန့်ကျင်ဘက်တွေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ရိမ့်ရိုင်သွားတာမရှိအောင်ခန္တီကနေထိမ့်ပေးထားတာလို့ဒီလိုဆိုတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သောရိစတဲ့ခန္ဓာတိခံခြင်းဆိုတာခန္တီကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ခြင်းကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ခြင်းကိုပါဠိလိုသောရိစလို့ခေါ်တယ် သောရိစ္ဆဆိုတာသူရတ္တကောင်းမှု၌ပျော်မွေ့ဆိုလိုတာသူ့စိတ်ဟာမကောင်းတာလုပ်ဖို့ဘယ်တော့မှစိတ်မပါဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ရအမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းတဲ့အမှုမှာပျော်မွေ့တယ်လို့ကိုချင်းတရားကောင်းတာပြောတာနော်အဲ့တော့ပါဠိစာပေမှာလေးပဲပြန်ဆိုတဲ့အခါမှာသောရိစ္ဆာကောင်းသောအမှု၌မွေးလျော်သည်ဖြစ်လို့ ဒီလိုပြန်တယ်ကောင်းသောအမှု၌မွေးလျော်သည်ဖြစ်လို့ပြန်တာဟာဘာလဲလို့ဆိုရင်ကိုချင်းသီလကိုထိမ့်သိမ့်တာပဲကိုချင်းသီလကောင်းအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တာကိုသောရစ္စလို့ဒီလိုခေါ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတော့သီးခန့်ခြင်းနဲ့ကိုချင်းသီလကိုချင်းတရားထိမ့်သိမ့်မှုဟာအင်တမအရေးပါတဲ့အရေးချင်းနှစ်ခုမှုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်မှာတွေးမိဘိက္ခဝေဓမ္မာ ခန္တီစသောရိစင်စလို့ဒီတရားနှစ်ခုကိုတွဲဖက်ပြီးတော့ဟောထားတာနော်ကိုကျင့်သီလကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့သိခံခြင်းသိခံခြင်းနဲ့ကိုကျင့်သီလကောင်းမွန်ခြင်းဒီနှစ်ခုကအမတမအရေးကြီးတဲ့အရေးချင်းနှစ်ခုတဲ့အဲ့တော့ကောင်းသောအမှု၌မွေးလျော်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့သောရိစသို့မဟုတ်ကိုကျင့်သီလကိုထိမ့်သိမ်းခြင်းလို့ဆိုတဲ့သောရိစတရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို ဓမ္မတိမိပါဠိတော်မှာဘလို့ဖွင့်ဆိုထားတော်လို့ဆိုတထကတမံသောရိစ္ဆံသောရိစ္ဆဆိုတဲ့တဘာဝတရားဟာဘယ်လိုဟာကိုခေါ်တာတုံးလို့မေးတဲ့အခါမှာမေးပြီးတော့အဖြေထုတ်တဲ့အခါမှာဘာတော့ဆိုကာယီကောအဝိတိတ်ကမောကိုရီးလက်ရောက်ကျွလွန်မှုမလုပ်ဘူးတဲ့ဟောတာကိုချင်းတီလာကိုထိမ့်သိမ့်တာလေ သူများတဲ့တတ်ဖို့သူများဥစ္စာခိုးဖို့သူတို့အသားမရပြစ်မှားဖို့ကိုချင်းတီကိုချင်းတရားနဲ့ဖောက်ဖျက်တာမရှိဘူးပေါ့ကိုဒီလက်ရောက်ဖောက်ဖျက်မှုမရှိဘူးဝါစတိကောအဝိတိတ်ကမောနှုတ်နဲ့ဖောက်ဖျက်တာမရှိဘူးလိမ်မပြောဘူးမနာပဲပြောတယ်ခုံမတိုက်ဘူးတဝုနဲ့တဝုညီညွတ်အောင်သာပြောပေးတယ်ဇဏ္ဏနဲ့စကားကိုမပြောဘူးဟာယောသား ရင်ကျေးစွာပဲ ပြောတယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုမပြောဘူးတရားလက်လွတ်စကားတွေမပြောဘူးလောကအကျိုးတန်တရာအကျိုးရှိပြီးတော့တရားနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့စကားမျိုးကိုသာပြောတယ်လို့ဆိုတာဟောတာဝါစတိကောအဝိတိကမောပဲနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွန်ကျူးဖောက်ပြက်တာမရှိဘူးတဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီကံရှိတယ်နှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီကံရှိတယ် ဩကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလွန်ကျူးဘူးနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမလွန်ကျူးဘူးဆိုတာကိုတခြားနေရာမှာဘလို့ခေါ်တော့ဆိုသီလလို့ပဲခေါ်တာပဲဟောဒါကြောင့်မို့တပန်တိကဏီပါဠိတော်မှာနောက်ဆုံးမှာဏိကုံးဆွဲတဲ့အခါသီလတံဝရောဟောကိုချင်းသီလကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မှုဟာတောရိစ္ဆံတောရိစ္ဆပဲလို့အဲ့တော့ဒီတရားလေးနှစ်မျိုးဟာ အင်တမအရေးကြီးတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာဒီတရားနှစ်ပါးကိုမှတ်သားနိုင်ယူပြီးတော့နေ့စဉ်ဘဝမှာပြည့်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုအပ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကနာယူမှတ်သားပြီးတော့ဒီတိုင်းနေရမှာမဟုတ်ဘူး။နာယူမှတ်သားပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်။ဆောင်းထားရမယ်။ဆောင်းထားပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်။ စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာလိုက်နာကျင့်သုံးမှုပြုရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာเนาะကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝလိုက်နာကျင့်သုံးတိခံဆိုတာဘယ်တိုင်းတာအထိကိုတိခံတယ်လဲတိခံနိုင်စွမ်းနေရှိရခုနပြောတဲ့အတိုင်းတိခံဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂဝိရဏလည်းသိခံရတာပဲယာတိဝုဒ္ဓံကိုလည်းသိခံရတာကိုယ်ပေါ်မှာရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောလာလို့ရှိရင်လည်းသိခံဟောသိခံမှုတွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိခံ ကိုချင်းတရားထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ခြင်းကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ခြင်းဆိုတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျူးလွန်မှုတွေမလုပ်ဘူးနှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျူးလွန်မှုတွေမလုပ်ဘူးကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တယ်ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ဒီတရားနှစ်ပါးဟာအပြန်လန်အားဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကခန္တီကိုချင်းတရားကြံ့ခိုင်မှုကသောရစ္စာ ကိုချင်းတရားလည်းကြံ့ခိုင်တယ်စိတ်ဓာတ်လည်းကြံ့ခိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့သူတော်ကောင်းရဲ့အရေးချင်းနှစ်ခုကိုယ်တဏ္ဍမှာရောက်ရှိပြီးတော့လာအဲ့ဒါလို့ရောက်ရှိလာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာတွေအကျိုးရတော့လို့မေးကြရှိလို့ရှင်တိမခံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာတွေမရှိတော့ကိုယ်လောကမှာတိမခံနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးပဲလေ တမန်အားဖြင့်သီးခံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်နိုင်တာကိုသီးမခံနိုင်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြဿနာတွေအများကြီးတက်လာတယ်အဲ့ဒီတက်လာတဲ့ပြဿနာတွေနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အရာတွေအားလုံးဟာအဆက်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဟောသိခံလိုက်တဲ့ပြင်အားလုံးငြိမ်းသွားတယ်လို့သူတို့ပြောတာဒါဒီဘဝရတဲ့အကျိုးနောက်ဘဝတွေကိုမျှော့စရာမလိုသေးဘူးအခုသိခံရင်အခုပြဿနာတွေငြိမ်းသွားတယ်လို့သူတို့ပြောတာနော် အခုသိခံလိုက်တာနဲ့အခုပြဿနာတွေငြိမ့်သွားပြီအခုပဲကုသိုလ်ရသွားဒီလိုဆိုတာသိမခံနိုင်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်ဖို့အမှန်တမ်းခရင်သွားဒါကြောင့်မို့အခုသိခံအခုကုသိုလ်ရတယ်အခုပြဿနာတွေငြိမ့်နေကိုချင်းသီလကောင်းမွန်ခြင်းကတော့ရောဆိုဟောကိုချင်းသီလကောင်းမွန်ခြင်းဆိုတာနောက်ဘဝမှာကောင်းဝတ္တုတိရောက်တာမရောက်တာအသာစဉ်းစားမနေနဲ့ ဒီဘဝတယ်မယ်ဘလို့အကျိုးရှိစဉ်းစားရကိုယ်နဲ့ကျွလွန်မှုမရှိဘူးနှုတ်နဲ့ကျွလွန်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ကိုကျင့်သီလကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအပြစ်ခင်းတယ်ဘာအပြစ်မှကိုယ်ကလွန်ကျူးတာမရှိဘူးလောကမှာအများနဲ့ပတ်သက်တဲ့လွန်ကျူးမှုကနှစ်ခုပဲရှိဘာလဲလို့ဆိုရင် စိတ်แท้ကဘယ်လိုပဲဖြစ်နေနေနှုတ်ကထုတ်ပြီးတော့မလွန်ကျူးသမျှလူမသိသေးဘူးကိုယ်ထိလက်ရောက်မလုံးသမျှလူမသိဘူးဟာလူမသိသည့်အတွက်ကြောင့်အများနဲ့ဆက်ဆံမှုဟာဘာမှမပြတ်ဘူးပေါ့လောကလူတွေဟာစိတ်แท้ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကိုစိတ်แท้မှာဖြစ်ပေါ်လာတာမထိန်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ထိန်ရမယ့် နှုတ်နဲ့ကိုယ်ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့မထိန်လို့ရှိရင်ကိုချင်းသီလပြက်ပြားသွားတာစိတ်ကိုမထိန်နိုင်သေးရင်နေအောင်နှုတ်ကိုထိန်ရမယ်ကိုယ်ကိုထိန်ရပထမအဆင့်အနေနဲ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုထိန်ရကိုယ်ကိုနှုတ်ကိုထိန်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းအပြင်ကိုချင်းသီလမပြက်ပြားတော့ဘူးကိုယ်ကိုနှုတ်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ခြင်းအပြင်လည်းကိုချင်းသီလမပြည့်စည်ဘူးဆိုလိုတာက ကိုချင်းတရားဆိုတာနှုတ်နဲ့ကိုအမှုကိုထိန်းတာပဲလို့စီကံချက်နဲ့ပြောတယ်စီကံနဲ့လုပ်တယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရအေးဒါကြောင့်မို့လို့ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ခြင်းဆိုဒီမှာနှုတ်ကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်မှုနဲ့ကာယကမှုကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်မှုဒီနှစ်ခုကိုပဲဆွလို့တယ်ဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်မှုဟာဒီဘဝမှာဘလို့အကျိုးတွေရအောင်ဆိုတော့ ကိုနဲ့နှုတ်ကိုကိုနဲ့နှုတ်နဲ့မလွန်ကျူးသမျှကလပတ်လုံးလောကမှာအပြစ်ဆိုတာမလာတော့ကြည်လေလောကမှာလောကရဲ့ဒီရာဇောမှုအပြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအပြစ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာနဲ့ကျူးလွန်ကြတာကြောင့်လို့မေးလို့ရှိရင်အပြောနဲ့ကျူးလွန်ကြတယ်အလုံးနဲ့ကျူးလွန်ကြတယ်ဘယ်သူကဖြစ်ဘယ်လိုပြောတာဆိုတော့အပြောနဲ့ကျူးလွန်တယ်နော် လိန်နာဟာအပြောနဲ့ကျူလွန်တာပဲဆဲတာဟာအပြောနဲ့ကျူလွန်တာဂုံးတိုက်တာဟာလည်းအပြောနဲ့ပဲကျူလွန်တာအပြောနဲ့ကျူးလွန်သည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်သားကမခံနိုင်တော့ပြဿနာတွေတက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနှုတ်ကိုထိမ့်သိမ့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒါကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပြစ်ဆိုတာမလာတော့ဘူးတဲ့ကိုတိလက်ရောက်မလုတ်သေးသမျှလည်းအပြစ်ဆိုတာမလာဘူးဒါကြောင့်မို့ နှုတ်ကိုထိန်းခြင်းကိုယ်မှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့်အပြစ်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုရရှိတယ်ဒါဒီဘွားရအပြစ်ကင်းလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲလူဟာငါမှဘာအပြစ်မှမရှိဘူးဆိုတဲ့လူတယောက်ငါမှအပြစ်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ဒီနှစ်ယောက်ဟာဘသူကစိတ်ချမ်းသာမှုရှိတယ်ဆိုအပြစ်မရှိတဲ့လူကစိတ်ချမ်းသာအပြစ်ရှိနေတဲ့လူတယောက်ကငါအပြစ်များသူများတွေတိသွားရင်ဟော စိတ်ထဲမှာတွေးကြံပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲနေတတ်တယ်အပြစ်မရှိတဲ့လူတယောက်ကဘာမှဒီအပြစ်နဲ့ပတ်သက်တာကို तू တွေးကြံပြီးတော့စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအေးဒါကြောင့်မို့လို့အနဝိစ္စဒုက္ခတဲ့ကိုချင်းတိလနဲ့ပြည့်စုံလို့ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ပြီဆိုရင်ဒီဘဝမှာရရှိတဲ့ချမ်းသာကအပြစ်ကင်းခြင်းဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုရရှိတယ် ဒီချမ်းသာမှုကပက်ဆံချမ်းသာတာနဲ့မတူဘူးပက်ဆံချမ်းသာတာကကိုယ်ပက်ဆံသူများခိုးသွားမှစိုးရသေးတယ်အခုလို့အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကြတော့သူတစ်ပါးခိုးမှာတို့ပျောက်ပြက်သွားမှာတို့စိုးရင်စရာဘာတစ်ခုမှမပါတော့နော်ဒါကြောင့်မို့အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာတွေးလိုက်တိုင်းအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာတစ်ခုကိုခံစားရပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာ စိတ်နှလုံးဝမ်းသာတယ်ကြည်နူးတယ်နှလုံးသာရတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးသာရတာကိုအဝိပတိတာရလို့ဒီလိုပြောတာအဝိပတိတာရနှလုံးသာရမှုရှိအဲ့တော့နှလုံးသာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘာဖြစ်တုံးဆိုပါမောဇ္ဇကိုကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းမြောက်တဲ့အခါမှာပီတိဆိုတဲ့နှစ်သိမ့်မှုတွေဖြစ်တယ် ီတိဆိုတဲ့နှစ်သိမ့်မှုဖြစ်လာရင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရတယ်ချမ်းသာလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုရတမာတိစိတ်တည်ငြိမ်မှုရသည့်အတွက်ကြောင့်ယထာဘူတညာနာတတနမမှန်ကန်ကန်မြင်နိုင်တယ်မမှန်ကန်ကန်သိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရောက်သွားတယ်ဟောကိုချင်းသီလာကဒီဘဝတည်းမဲ့ထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အကျိုးအဆက်ဆက်ဒါကနောင်ဘဝစောင့်ရတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးเนาะ ကိုချင်းတီလာကအခုဆောက်တည်အခုဒီအကျိုးတွေဆက်ဆက်ရလာတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြအေးဒါကြောင့်မို့လို့သီးခံခြင်းနဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုဟာလက်တွေ့အကျိုးတရားကိုဘဝမှာလက်တွေ့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာဖြစ်လို့ဒီတရားနှမျိုးကိုတို့တွေပြည့်စုံအောင်ကိုယ်တဏ္ဍာမမရသေးရင်ရအောင်လုပ်မယ် ရပြီးရင်လည်းခိုင်မာအောင်လုပ်မယ်လို့လိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့စောင့်တည်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုစောင့်တည်သွားမှလူဟာတစားတဲ့တစားပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်ပြီးကောင်းမွန်လာပြီးသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရမှာပါအမှန်အားဖြင့်စိတ်လည်းမထိန်ဘူးကိုယ်ကိုလည်းမထိန်ဘူးနှုတ်ကိုလည်းမထိန်ဘူးဆိုရင် လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အမတမခဲပါတယ်အေးဒါကြောင့်မို့အခုဒီတရားနှစ်ပါးဟာအရေးကြီးတဲ့တရားနှစ်ပါးဖြစ်လို့ထိမ့်ချုပ်နိုင်သမျှထိမ့်ချုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်တိခံနိုင်ခဲ့တဲ့အရာကိုတိခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာရှိရရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ရဆိုလို့ရှိရင်တိမခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်တော့ကလေးစားခြေတယ်နော်ကလေးစားခြေတယ်အေးကလေးစားခြေတာကိုလူတွေက မဟုတ်ဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အရာလို့ဒီလိုထင်နေနော်အခုခေတ်ရုပ်ရှင်ကားတွေဆိုပါစို့အထူးအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တိရိလင်္ကာကလပြေတွေမှာနေတဲ့အခါကျတော့တယ်လီဗီရှင်းကြည့်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြည့်တဲ့ထဲမှာကလာကားဆိုလို့ရှိရင် သူတို့ရဲ့ theme ကဘာလဲလို့ဆိုရင်လူဆိုးကနှိမ့်ဆက်မယ်ပြီးရင်ကလေးစားချိန်မယ်ဒါပဲ အဲ့ဒါတွေကိုသင်ပေးနေတဲ့အတိပ္ပယ်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကားတွေလည်းကြည့်လေတောင်တနတ်နဲ့ပြည့်မြောက်တနတ်နဲ့ပြည့်နဲ့လူတွေကိုပြစ်တတ်တဲ့ဟာတွေပြနော်အဲ့ဒါတွေကိုသွားပြီးတော့အတုယူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပြောရတဲ့သိခံခြင်းဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်ခြင်းဆိုတာဘာတစ်ခုမှမရှိဒီသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အည်သွေးတွေကိုဒါတွေကဖျက်ဆီးနေတာဟောကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အထက်မှာကြည့် ကိုရီးယားကားတွေကြည့်ကိုရီးယားကားတွေကဘယ်လောက်ဖြစ်စီတော့နော်ဒါတွေကတတိထားစရာကောင်းတယ်လူတွေရဲ့အုံနောက်ထဲမှာစိတ်ဝင်လာပြီးတော့မကောင်းတဲ့အမှုချင်းတွေကိုလူငယ်လူရွယ်တွေကကောင်းတဲ့အရာလို့ထင်လာအောင်ဖြစ်ပေါ်စေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးအလွန်တိမ်မွေ့တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကြောင့်ပြဿနာတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးပြဿနာတက်လာတာအဲ့ဒါတွေကြောင့်အကြောင်းဖြစ်တာ အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုတာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းတနတ်ကိုလိုင်စင်ပေးပြီးတော့ကင်ထိုင်းထားတဲ့နိုင်ငံတနတ်အမတန်ပေါ်တယ်ဝါသနာပါလို့ရှိရင်6လုံးမျိုးကနေအမြောက်ထီအောင်ဝယ်လို့ရနော်ရှိုးရူတနတ်ရှိုးရူတွေမှာတော့ဝယ်ဒီမှာဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ရတယ်လို့လွယ်လိမ့်မယ်သူတို့စီမှာအဲ့ဒါတော့ဒီလိုင်စင်ဆိုတာရှိပြီမဲ့လို့လူတွေဟာ ကိုင်ကျင်သူတို့ကိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့စီမှာလူတိုင်းလူတိုင်းတဏှတ်ရှိတာကိုတွေ့ရဘုန်းကြီးတို့အမေရိကမှာ94ခုနှစ်က1994ခုနှစ်ကတနှစ်နေဘူးတဲ့မြန်မာတကာတဲကတကာတယောက်ဆွမ်းသားလာပင့်ဆွမ်းသားလာပင့်တော့သူကားနဲ့လိုက်ရှေ့ကကားရှေ့ကန်းကဒီ တကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါဘုန်းကြီးခြေတော်နာလာပြီးတော့ပစ္စတိုတနတ်ကထောက်ခနဲ့လာကြဘုန်းကြီးရှိမှတနတ်ကြသွားတယ်ဆိုတော့သူအာရုံအာနာတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဖြစ်သွားတော့ကာဘာယူတဲ့အနေနဲ့ဗာပြောတော့ဆိုဒီနိုင်ငံမှာဗျာတဲ့ဒါမရှိလို့မဖြစ်ဘူးနော်ဒါမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဘာလို့ဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကာကွယ်ဖို့လို့ဒီလိုပြောတာနော် အဲ့ဒါလို့ကိုကိုကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ယူထားတဲ့တဏှကသူများကိုတတ်ဖို့လည်းဖြစ်နေတယ်တလောကတွေးလိုက်မယ်ဂျာနယ်ထဲမှာပါတာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာစာတင်ကျောင်းမှာကလေးတွေဝင်ပြီးတော့တဏှနဲ့ပြစ်တယ်ဆိုမကြမကြကြားနေရတာပဲဒါလေးအေးဆိုလိုတာကတော့ဒီခန္တီနဲ့တောရိစဆိုတဲ့အခြေအနေတွေပြက်ပြားသွားတယ်လူအတိုင်းဝိုင်းတွေမှာဒီလိုဖြစ်နေ အဲဒီလိုပြက်ပြားစေတတ်တာတွေကိုလည်းပဲတရုပ်ဆောင်ပြီးတော့ဟုတ်ထင်အောင်ဖော်ပြနေတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကလည်းရှိရုပ်ရှင်ကားတွေနောက်တိုင်းကားတွေမကြည့်လေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတနတ်နဲ့ပြစ်ထားတွေပဲတွေ့နေပါနော်တနတ်နဲ့တွေ့ကိုရီးယားကားကြတော့အရက်တောက်တာတွေ့လေအဲ့တော့ကောင်းတဲ့နီလန်ပေးတာအမှန်တမ်းရှားတယ် ပညာဘေးပညာဘေးနဲ့မကောင်းတဲ့ပညာတွေကြီးပဲပေးပေးသွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတွေရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဒါတွေစိတ်ဝင်ပြီးတော့နောက်မကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်ဒါကအမဓမ္မတတိတရားစရာကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့အိန္ဒိယကကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါဘယ်ကားပဲဖြစ်ဖြစ် revenge ကလေးစားခြေတာတွေကြည့် အဲ့တော့လူတွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားလာတော့ကိုယ်လုပ်ရင်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရက်အတွေးတွေဝဲမကုန်ဘူးလားဝင်ပါပါဘုရားအဲ့တော့တိခံမယ်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ဆန့်ကျင်သွားတယ်ဆန့်ကျင်သွားအဲ့တော့တိမခံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တော့ဆိုဒီလူကခလဲစားချင်နောက်ကိုယ့်ကိုခလဲစားပြန်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ်ပြန်လာပဲဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်တဲ့တန်တရာကြီးတစ်ခုဟောဝိုင်းကြီးပပတ်ဒူဝေဝေတဲ့ရောက်သွားတယ် အေးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီတိခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားထားတာယဟန်တွေကိုဆုံးမထားတဲ့အဲဝတ္ထုလေးတစ်ခု story လေးတစ်ခုရှိတယ်တုံးနဲ့တူငင်းခုံပြီးတော့တိခတ်နိုင်ခြင်းခွင့်လွတ်နိုင်ခြင်းမရှိကြဘူးငါကမှန်တယ်သူကမှန်တယ်နဲ့ညင်းမိမဟုတ်ရင်မခံဘူးဟဲ့ဆိုတဲ့လူတွေနဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့တိခတ်ခြင်းခွင့်လွတ်ခြင်းမလုံနိုင်တဲ့ယဟန်တော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားက ပုံဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်ပျက်တစ်ခုဟောကြားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ဝတ္ထုတွေကဗာရဏတိပြည်မှာဗြဟ္မတမင်းဆိုတာဗြဟ္မတမင်းလို့ခေါ်တဲ့ကာတိတိုင်းဗာရဏတိပြည်ကကာတိတိုင်းမှာရှိလို့ကာတိမင်းလို့ခေါ်တယ်ဟိုဖျားဘူးသွားတဲ့လူတွေသိပါလိမ့်မယ်ကာတိနဲ့ကောသလဆို ဗာရဏသီပြည်နာရောက်ရင်ကာတိဘူတာဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကာတိတိုင်းကြီးဟိုးမြောက်ဖက်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာဇေရဝံကျောင်းရာတို့ဘာလို့သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘက်ကျတော့ကောသလတိုင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကာတိတိုင်းကောသလတိုင်းဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ချိန်တုန်းကဒီဗာရဏသီပြမတမင်းလို့ဆိုတဲ့ကာတိမင်းကချမ်းသာတယ်စစ်အင်အားတောင့်တင်းတယ်နော် စပားဆန်ရည်ပေါများတယ်စစ်တပ်ဘိုးပါများပြားတယ်နိုင်ငံကျယ်ဝန်းတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီနှစ်ခုရှင်လိုက်မဲ့သူသူကအင်အားကြီးနိုင်ငံလို့ဒီလိုပြောဟိုကောသလမင်းကြတော့ဓိခိတိကောသလမင်းလို့ခေါ်တယ်သူကတော့ဇီဝဥစ္စာလည်းသိမရှိဘူးတဲ့စစ်တပ်အင်အားလည်းသိမရှိဘူး သုံးနိုင်ဆွဲနိုင်လည်းသိမရှိဘူးစင်စင်ရဲရဲအဲ့ဒီဘုရင်ကစစ်တပ်ကလည်းသေးသေးပဲရှိတယ်ငွေကြေးတနာလည်းသိပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိဘူးနိုင်ငံလည်းနိုင်ငံငယ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာကာတိဘုရင်ကခောသလဘုရင်ကိုသွားပြီးတော့စစ်တိုက်တယ်။နယ်မြေချက်ထွင်တဲ့စစ်ပေါ့နော်။သွားတိုက်တော့ဟိုက မရှင်နိုင်ဘူးပေါ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတခုကလာတိုက်တယ်ဆိုတာစောစောတွေကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားတယ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တာဘယ်သွားတော့ဆိုကာတိမင်းကြီးရဲ့ဗာရဏသီမြို့မှာမြို့စုံမြို့ဖျားလေးမှာအိုးလုံငန်းလုပ်တဲ့အိုရိန္ဒေရဲ့အလုတ်ယုံထဲမှာပရပိုက်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့ဘယင်နဲ့မိဖုရားက ပရပိုက်အဝတ်တွေဝတ်ပြီးတော့တိမ်းရှောင်ပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာသွားနေကြတယ်ကောသလမင်းကြီးကတော့ကာတိတိုင်းကကာတိမင်းရဲ့ကာတိမင်းကာတိမင်းကကောသလတိုင်းကဘိုးဘာလက်နဲ့တွေအကုန်လုံးသိမ့်ယူပြီးတော့နယ်မြေချက်ထွင်လိုက်တာပေါ့ဟိုဘရင်ကတော့တိမ်းရှောင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့လိုနေတဲ့အချိန်မှာ ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတိန့်ရှောင်နေတဲ့ကောသလဘယင်ရဲ့မိဖုရားကြီးကကိုဝန်အရေးမှာရှိတဲ့အခါမှာချင်းချင်းတက်လာဘာချင်းချင်းတက်တုံးဆိုတော့အင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့စစ်တက်စစ်ချီတက်ပြီးတော့စစ်ရေးပြတာကို तू ကြည့်ချင်ဟာသူဆန္ဒကနော်စစ်ရေးပြတဲ့အခမ်းအနားကို तू ကြည့်ချင်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီ ဓားတွေလက်နဲ့တွေတန်လျက်တွေကိုသူတို့အန္တရာယ်ကင်းပြီးတော့ထက်မြက်စေတတ်တဲ့ရေနဲ့ဆေးကြောတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ခုခေတ်လို့ဆိုရင် ပရိတ်ရေတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ရေနဲ့ဆေးကြောထားပြီးတော့အဲ့ဒီရေကိုတောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒနှစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာချင်းချင်းတက်လာတဲ့အခါမှာဘုရင်ကြီးကိုဖွင့်ပြောတဲ့အခါကျတို့မှခုမှမထင်မရှားနေရတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စစ်တပ်ဆိုတာလဲရမှာလဲ အခုလိုဓာတန်လေးရဲ့ကိုဆေးကြောတဲ့ရေဆိုတာလဲဘယ်မှာရနိုင်မှာလဲနဲ့ပြောတော့မရရင်တော့ तू တေရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကနီးလန့်ရှာတာပေါ့ထွက်ပြေးပြီးတိမ်တိမ်ငယ်ငယ်ဘဝမှာနီးလန့်ရှာတော့ဘယ်သွားရှာတော့ဆိုအဲ့ဒီသူ့ကိုလာရံပြုတဲ့ကာတိမင်းကြီးရဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာကသူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တယ်တငယ်ချင်းဖြစ်နေတော့ အဲတန်ငယ်ချင်းကိုတိုးတိတ်တိတ်သွားအကူကြီးတောင်းတယ်ကူကြီးတောင်းတော့အဲတန်ငယ်ချင်းပရောဟိတ်ကနေလိုက်လာတယ်သူကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြရစေတဲ့ဆိုပြီးတော့မိဖုရားကြီးကိုလာပြီးတော့သူလာတွေ့တဲ့အခါမှာမိဖုရားလည်းမြင်လိုက်ရောသူကလက်အုပ်ချပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးပါပဲကောသလမင်းကြီးပါပဲနဲ့နှုတ်ကဥရန်ကျူးတယ်ဒီမိဖုရားကြီးရဲ့ဝန်းထဲကကလေးတကယ်ကိုကောသလဘယင်ဖြစ်မှာပါလို့ဆိုပြီးတော့ သူကဗေရင်တက်ပရောဟိတ်ဆိုတော့မြင်လိုက်တာနဲ့သူကသိတယ်ဘုံကံရှိတဲ့တာယရဏဖြစ်မှာပဲဆိုသူစီစဉ်ပေးမယ်ဘာမှမပူနဲ့လို့ဆိုပြီးတော့နောက်တည့်ရကြတော့ဘီရင်ကြီးစီသွားပြီးတော့စင်ရပြဖို့အကြောင်းနမိတ်တွေရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့စင်ရပြတဲ့ကွင်းထဲမှာအင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့စစ်တပ် အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ဖွဲ့စည်းပုံကစင်တတ်တို့မြင့်တတ်တို့ယထာတတ်တို့ခြေလီစစ်တတ်တို့ဒီလို၄မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားအဲ့ဒီစည်ရေးပြတဲ့အခမ်းအနားကြီးကိုသူကစီမံပေးလိုက်စီမံပေးပြီးတော့ဓာတန်လျက်တွေလက်နဲ့တွေဆေးကြောတာကိုလည်းစီမံပေးလိုက်အဲ့ဒါလို့စီမံပေးလိုက်ပြီးတော့ဓာတန်လျက်ဆေးကြောတဲ့ရေကိုတောက်လိုက်ရတော့မှခုနတုန်းကမိဖုရားဟာချင်းချင်းပြေသွားတယ် အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ကြတော့ရက်လာစိတ်တဲ့အခါမှာသားလေးတူဖွေးဖွာလာအဲ့ဒီသားလေးကိုအသက်ရှည်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီကဟုလို့နာမည်ပေးထားတာနော်အဲ့တော့ဒီကဟုမင်းသားလေးနဲ့ကလေးမင်းသားလေးမွေးဖွားလာပြီးတဲ့နောက်မှာဒီကောသလမင်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ဒီဒီကောသလမင်းကအေးတို့ပုံနေတာကိုကာတိမင်းတွေ့သွားလို့ရှင် တို့တတ်ခံရလိမ့်မယ် အဲ့တော့ငါတို့သားလေးကိုခွဲထားမှဖြစ်မယ်တော့ကြ၃ယောက်စလုံးတတ်ခံရလိမ့်မယ်ဆိုသားလေးကိုမြို့ပြင်ပို့ပြီးတော့ပညာသင်ခိုင်းထားတယ်အဲ့ဒါလို့ပညာသင်ခိုင်းထားတဲ့အချိန်မှာသားလေးကလည်းပညာကြိုးစားတဲ့အခါမှာမင်းသားတွေထိုခေတ်ကသင်တဲ့အတတ်ပညာတွေတတ်လို့ဒီလိုသင်နေတဲ့အချိန်ပဲကံမကောင်းအကြောင်းမလားတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ငါတို့ကသူ့စီမှာအမှုထမ်းသွားတဲ့စတ္တတိက အမှတ်မထင်သွားတွေးတွေးတော့ဟိုလူကသတ္တတိကကာတိပြင်းကြီးစီသွားတိုင်တော့တာကောသလမင်းဟာကိုရောင်ဖြောက်ပြီးတော့ဟောဒီဗာရဏတိမြို့ထဲမှာပဲမထင်မရှားပြပိုက်ဝတ်နဲ့နေတာကိုသူတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့သွားပြီးတော့ဘုရင်ကြီးစီသွားတိုင်တာတိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကစစ်တပ်လွတ်ပြီးတော့ဖန်ခိုင်းလိုက်တာ ဖမ်းလာပြီးတော့နန်းတော်လဲရောက်ရောဘုရင်ကြီးကတခါတည်းအမိန့်ချတာသူရဲ့ရန်သူပဲအစဖြောက်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်ပြန်ညိုတုတ်ဘုရင်ရောမိဖုရားရောလက်ပြန်ညိုတုတ်ပြီးတော့မြို့တောင်ဘက်ကို ထုတ်ပြီးတော့တတ်စေလို့အမိန့်ချလိုက်တာအဲ့ဒီလိုနဲ့နော်ရိုက်နှက်ပြီးတော့မြို့ရဲလမ်းမတွေလမ်းစုံတစ်ခုကလမ်းစုံတစ်ခုလမ်းမတစ်ခုကလမ်းမတစ်ခုကိုဆွဲပြီးတော့ တောင်စမုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့သေအသေးတတ်တော့တာပေါ့နော်ခေါင်းဖြတ်တတ်စေဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါလို့မိဘနှစ်ပါးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးတဲ့အခါမှာဒိုးဒိုးတိတ်တိတ်ဖမ်းသွားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ခေတ္တကထက်စီလို့ခေါ်တဲ့အမတန်အတန်ကကြောက်မဲ့ဖွယ်အတန်မြည်တဲ့ဒိန်ဒိန်ဆိုတဲ့စီကြီးပေါ့အမင်္ဂလာစီကြီးကိုတီးပြီးသွားသေးတာအဲ့လိုတီးသွားတော့ခုန ဒီကဟုဆိုတဲ့မင်းသားလေးကမြို့ပြင်ကနေပြီးအမေဖေတွေတွေ့ချင်လို့လာတာလာတဲ့အခါကျတော့မှ သူ့အမေနဲ့အဖေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာကိုမြင်ရတယ်မြင်လိုက်တော့သူလည်းလူအုပ်ကြားထဲကနေအသာလိုက်သွားလိုက်သွားတော့ဖခင်လှုပ်တဲ့ဒီဂတိကောသလမင်းကြီးကသူ့သားကိုလှမ်းမြင်တယ်လှမ်းမြင်တဲ့အခါကျတော့သူ့ပါဇက်ကဘာထုတ်ပြောလိုက်တုံးစေငါသားဒီကဝူကြီး အရှိကိုမကြည့်ပါနဲ့ငါသားတိကဟုအတူလည်းမကြည့်ပါနဲ့ယံဆိုတာယံညင်းတုံးလို့မငြိမ့်ဘူးတဲ့မတုံ့ပြန်မှယံဆိုတာငြိမ့်နေငါပြောတဲ့စကားလေးကိုမင်းမှတ်ထားပါကွယ်နဲ့ပြောတာအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတဲ့လူတွေကဒီပြင်ကြီးယူနေပြီပေါ့တရားမှကြောက်လို့ဩနေတယ်ပေါ့ယူနေတာလို့မဟုတ်ဘူးဘုရင်ကြီးကတော့ သူ့သားကိုမြင်လို့ငါပြောတဲ့စကားငါသားနားလဲတယ်ဆိုပြီးတော့ဘီရင်ကြီးကပြောတာအဲ့ဒီလိုနဲ့တောင်စမုတ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့နှစ်ဦးလုံးဟာတပ်ဖြတ်ခံပြီးတော့လေးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့မြုပ်လိုက်တာပဲเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကဦးမင်းသားလေးကမြို့ထဲမှာအရက်တွေဝယ်ဝယ်ပြီးတော့ယူသွားပြီးအဆောင်ချထားတဲ့လူတွေကိုအရက်တိုက် သူတို့မူးနေပြီဆိုတဲ့အခါခုနကမြုပ်ထားတဲ့အမေအဖေရဲ့အလောင်းတွေကိုဖော်ပြီးတော့မိတချို့တယ်သူကမိတချို့ပြီးတော့ရှ िख ိုးဝေါချလို့ငိုကြွေးပြီးတော့အဲ့ဒါလိုလုပ်မိဘတွေကိုယူသေးတဲ့အနေနဲ့အကုန်လုံးအဲ့ဒါလိုလုပ်နေတာကိုဘယ်သူကမြင်တော့ဆိုဆိုကာတိပင်ကြီးကနန်းတော်ကနေလှမ်းကြည့်တော့မသေးမကွယ်လူတယောက်ဟာ တူးဖော်ပြီးတော့မိတကြိုနေတာကိုမိတွေလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရတယ်ပေါ့မြင်တဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာကြည်တာကောသလမင်းကြီးရဲ့ဆွေမျိုးတွေကဖြစ်လိမ့်မယ်ငါ့ကိုလည်းဘယ်သူမှလာမတိုင်ကြဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့စွန့်ရင်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့မင်းသားလေးကမိဘရဲ့အလောင်းတွေကိုတကြိုပြီးတောထဲထွက်သွားပြီးငိုကြွေးပြီးတော့နီလန်းသူရှာတယ် ဘီရင်ကြီးနဲ့နီးဖို့ရအတွက်နီးလန်းရှာစင်တိန်စင်ဆရာစီသွားပြီးတော့ဘုရင်ကြီးရဲ့ဒီစင်နေထားတဲ့စင်တင်းကုတ်ကိုသွားပြီးတပည့်သွားခံတယ်ပေါ့စင်ဆရာကြီးရဲ့တပည့်သွားခံတယ်စင်ဆရာကြီးကသူ့ကိုယာရုခန့်ထားလိုက်သူ့ရဲ့အလုတ်အကျွေးအကူအဖြစ်ယာရုခန့်ထားလိုက်တဲ့အခါ တဖြည်းဖြည်းရင်းနှီးပြီးတော့မင်းသားလေးကတခြင်းလဲကောင်းကောင်းဆိုတတ်တယ်စောင်းလဲတီးတတ်တယ်စောင်းတီးတခြင်းဆိုအဲ့ဒီလိုနဲ့နေတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကကြားတယ်စောင်းတန်ကြားတယ်တခြင်းတန်ကြားတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူလဲဟေ့စောင်းလေးတီးပြီးတခြင်းဆိုတာစုံစမ်းတဲ့အခါကျတော့စင်တိန်ဆရာကြီးရဲ့တပည့်ပါလို့ဆိုသူစီခေါ်ခဲ့သန်းလို့ဆိုခေါ်သွားတယ် ယင်းကြီးစီရောက်တဲ့အခါဘယင်ကြီးကတချင်းဆိုစောင်းတီးတာမင်းလားလို့ဆိုဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးပါငါ့ကိုတီးပြကန်းဆိုတီးတယ်တီးပြတော့ဘယင်ကြီးကတော်တော်သဘောကျသွားသဘောကျသွားတော့မင်းငါ့ကိုငါ့ကိုခါစားလို့ဆိုပြီးတော့ဘယင်ကြီးမှခါစားဖို့ဆိုပြီးတော့အတွင်းလူဖြစ်ဘယင်ကြီးကသူ့ကိုရာထုခံထားလိုက်သူကလည်းမင်းသားလေးကအကြံနဲ့လာတာဆိုတော့အမြဲတမ်းလိမ်ပါတယ်သူကဒီ အရှင်သခင်တို့စီမှာခါစားတဲ့လူတွေဟာလိုက်နိုင်ရမယ့်စိတ်ကနေရှိတယ်နော်ပုပ်ပုတ်ထားကြီးတဲ့အဲ့ရကသူကပဲအရင်ထားရမယ်ပစ္ဆာနိပါတိနောက်မှအိပ်ဆက်ရမယ်ကိင်္ကာရပရိတာဝီဘာကိုလောက်ရမလဲဆိုတာအမြဲတမ်းမေးမြန်းပြီးစိတ်တိုင်းကြအောင်လုပ်ရတယ်ပိယဝါဒီဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်စကားပြောရင်နှဝင်ချုံအောင်ပြောရတယ်မနာပစာရီသူ့အကြိုက်ကိုလိုက်လုပ်ပေးရတယ် အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင် तू ကအမှုရန်ကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့မင်းသားလေးကအဲ့ဒီအင်္ဂါရက်တွေနဲ့ညီညွတ်အောင်ဂရုစိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကြီးရဲ့အတွင်းလူဖြစ်သွားတယ်ဘယင်ကြီးနဲ့မင်းသားလေးဒီကဦးတို့သိရင်းနှီးသွားတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းလူပြိုပေါင်းအရွယ်ရောက်လာအဲ့ဒီမှာဘယင်ကြီးကတို့တောလဲသွားရအောင်ဆိုတော့တောလဲသွားရအောင်ယထာတစီပြင်လို့ဆိုတော့ သူလည်းကောင်းပါပြီဆိုလက်နဲ့တွေပါတွေတင်ပြီးတော့မြင်ထားကပြီးတောလေဝိုးရထွက်သွားကြအဲ့ဒီလိုထွက်တဲ့အခါမှာမင်းသားလေးကအကြံနဲ့ပါလို့တုံးတယ်နောက်ကလိုက်လာတဲ့သူ့ရဲ့ကိုရံတော်တက်တွေမျက်ခြေပြတ်သွားအောင်ဟိုဘက်ကိုယ်မောင်းလိုက်ဒီဘက်ကိုယ်မောင်းလိုက်နဲ့မျက်ခြေပြတ်အောင်အရှိန်အဟုန်နဲ့မောင်းပြီးတော့သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးမှာဘယင်နဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်ထဲတောနဲ့ထဲရောက်သွားအောင်မောင်းသွားတာ ဘုရင်ကြီးကလည်းမောတဲ့အခါကျတော့ကဲငါတို့လည်းမောပြီနောက်ကလူတွေလည်းမမိဘူးခဏတို့အပန်းဖြေရအောင်လို့ဆိုပြီးမင်းသားလေးရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာဘုရင်ကြီးကခေါင်းအုံးပြီးတော့အိတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမကြခင်ပဲပင်မလို့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီမင်းသားလေးကငါဖြစ်ချင်တာဒီတစ်ခါဖြစ်လို့ရပြီဆိုပြီးတော့သူ့ထဲမှာပါလာတဲ့ဓားကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုခုတ်တတ်တော့ဖို့လုပ်တယ် အဲ့ဒါလို့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့အဖေကလှမ်းပြီးတော့ပြောသွားတဲ့စကားကိုသူနားထဲမှာကြားလာငါသားဒီကဝူအရှင်ကိုမကြည့်နဲ့အတူကိုလည်းမကြည့်နဲ့ရန်ကိုရန်စားနဲ့မတုံ့ပြန်နဲ့မင်းရန်ကိုမတုံ့ပြန်မှရန်ဆိုတာငြိမ့်နေပြတ်ဆဲတယ်ရန်စားဒီမရှိလျားစိတ်နဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အဖေကြီးကမှားသွားတဲ့စကားကိုကြားရောင်ပြီးတော့ ငါအဖေစကားကိုလွန်ကျူးတာမကောင်းပါဘူးအဖေစကားကိုမဖောက်ပြက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဓာကိုပြန်ထက်သို့တော့ဘုရင်ကြီးကသူ့အဖေကိုလည်းတတ်တယ်သူသူတို့တိုင်းပြည်ကိုလည်းတိမ့်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းတိမ့်တယ်အမေလည်းတတ်အဖေလည်းတတ်ဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာမခံကျင်စိတ်ကဖြစ်လာပြန်ဓာဆွဲထုတ်ပြီးတတ်မလို့လုံးလိုက်ပြန်ထက်လိုက်ဓာဆွဲထုတ်ပြီးတတ်မလို့လုံးလိုက်အဖေမှာခဲ့တဲ့စကားကိုတတိယပြီးတော့ပြန်ထက်လိုက်နဲ့၃ချိန်လောက်လဲလှုပ်ပြီးရော ဟိုဘရင်ကြီးကအိမ်မက်တွေမဲ့ပြီးလန့်နှိုးလာနော်ဖြတ်ခနဲ့လန့်နှိုးလာပြီးတော့ကြီးကြီးကျက်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဘရင်ကြီးဘာဖြစ်တာတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျငါ့ကိုကွာတဲ့ကောသလမင်းကြီးရဲ့သားဒီဃာဝုဆိုတာကတနတ်ဓာတ်နဲ့လိုက်လို့ငါပြေးလိုက်ရတယ်ပေါ့အိမ်မက်ထဲမှာအဲ့ဒီကြတော့မှခေါင်းကိုစပင်ကိုဆွဲကင်ပြီးတော့ဒီဃာဝုဆိုတာတခြားလူမဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်ပဲဆိုပြီးတော့ ဘုရင်ကြီးကိုတတ်မဲ့လှုပ်လိုက်အဲ့ဒီကြတော့ဘုရင်ကြီးကခြေထောက်ဖက်ပြီးတော့တောင်းပန်နေတဲ့သူမတတ်ပါနဲ့မတတ်ပါကြည့်ဖះလောင်းဟာအဖေစကားကိုလည်းနားထောင်တယ်ဒီကဟုမင်းသားလေးကအဖေစကားကိုလည်းနားထောင်တယ်ဘုရင်ကြီးကတောင်းပန်တဲ့အခါမှာသူကြည်အေးလိုက်တယ်ကြည်အေးလိုက်တယ်သူ့ကိုအသက်ချမ်းသာပေးပါလို့ဆိုတော့ ကျွန်ုပ်ကအသက်ချမ်းသာပေးဖို့တဲ့ဘုရင်ကြီးကကျွန်ုပ်ကိုအသက်ချမ်းသာပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဆိုတဦးနဲ့တူအဲ့ဒါတစ္ဆာဆိုပြီးတော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အသက်ချမ်းသာမှုကိုပေးလိုက်ကြတယ်ပေါ့ချိန်စာဆိုလိုက်ရတယ်တပထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကချိန်ဆိုကြရတယ်ပေါ့နော်အခုခေတ်ကြမ်းချိန်နဲ့ကြမ်းချိန်နဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကအဲ့ဒီကလာတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့သွေးကိုဖောက်ပြီးတော့သွေးကိုရေထဲထည့်ပြီးတော့သွေးတောက်ပြီးတော့ကြမ်း ချိန်ကြရတယ်အလုံးဘယင်တွေလက်ထက်တော့နော်ချိန်ဆိုကြရတယ်အဲသူတို့နှစ်ဦးလဲဒီကဦးမင်းသားနဲ့ကာတိဘယင်ကြီးတို့အခုလိုချိန်ဆိုပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးမပြစ်မှားတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ချိန်ဆိုပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုပြန်သွားကြဟောရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကြီးကမူးမမေမူးကြီးမရသေနာပတိတွေခေါ်ပြီးတော့ ဒီဂီတိခောသလမင်းကြီးရဲ့သားကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဘာလုပ်ကြမလို့ဆိုတယောက်ကလက်ဖြတ်မယ်တယောက်ကခြေဖြတ်မယ်တယောက်ကနှာခေါင်းဖြတ်မယ်နေရွက်ဖြတ်မယ်အသေးသက်မယ်နဲ့ပြောကြတယ်အေးဒီဂီတိခောသလမင်းကြီးရဲ့သားဆိုတာသူပဲမင်းတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးငါတို့နှစ်ဦးဟာတဦးနဲ့တူနော်တစ္ဆာပြုတ်ထားကြပြီချိန်စာဆိုပြီးတော့တစ္ဆာပြုတ်ထားတယ်တဦးနဲ့တူတို့မပြစ်မှားဘူးဆိုပြီးတော့ နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီခန္ဓာမှာဘယင်ကြီးကသူ့ကိုမေးတယ်နေပါအောင်တဲ့တိဂတိကောသလမင်းမင်းရဲ့ဖခမီးတော်တတ်မလို့ထုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာငါသားဒီကဟုအရှိကို မရှုနဲ့အတူကိုမရှုနဲ့ဆိုတဲ့စကားဘာကိုပြောတာတုံးဆိုဩကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ကိုပြောလို့တာအရှိကို မလုံနဲ့ဆိုတော့ရန်စကို မရှိစေနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာပါတဲ့ အကယ်၍ရှင်မင်းကြီးကိုကျွန်ုပ်ကတတ်မယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးရဲ့သာသမီတွေကကျွန်ုပ်ကိုပြန်တတ်အောင်မှာပဲအဲ့ဒါရန်စားဟာမဆုံးနိုင်ဘူးတဲ့အပြန်အလှန်တတ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ရန်စားရှည်နေမှာပဲအဲ့ဒီရန်စားကိုမရှည်စေနဲ့လို့ပြောတာတဲ့နောက်တစ်ခုအတိုးမရှုနဲ့ဆိုတာဘာပြောတော့ဆိုတာတဦးနဲ့တူမိတ်ဆွေဖြစ်တာကိုတိုးအောင်မလုံးနဲ့ပေါ့မိတ်ဆွေတဦးနဲ့တူခင်မင်မှုတွေကိုမပြတ်စေနဲ့ မိတ်ဆွေကိုမိတ်ဖြစ်မှုကိုရှည်လျားပါစေမတူပါစေနဲ့လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပါတဲ့ယံတစ်ခုဟာတုံ့ပြန်နေတဲ့ယံကိုယံနဲ့တုံ့ပြန်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမငြိမ်ဘူးယံကိုတီးခံခြင်းဖြစ်လာတယ်ငြိမ်အောင်ပြတ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်လို့ကျွန်ုပ်ရဲ့ခမည်းတော်ကကျွန်ုပ်ကိုဆုံးမသွားတာပါလို့ဆိုတော့အော်ဒီကဟုတ်မိခင်ကဖခင်ကနော်ခမည်းတော်ကဒီလိုအမတမ အချင်းချုပ်ကလေးပြောတာတောင်နားလည်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံပါပေတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုသူ့ကိုပဲပြန်ပေးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအားလုံးလည်းပေးတယ်နောက်ဆုံးမှာမိမိရဲ့သမီးတော်နဲ့လက်ဆက်ပြီးတော့ကောသလတိုင်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့အနှင်းလိုက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုတိခဏ်ချင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာနော်အေးအခုလို့လက်နဲ့ဆွဲကင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှ တခုနဲ့တခုခြေအေးနိုင်တယ်တိခဏ်ချင်းဆိုတာလုံနိုင်တယ်ကိုချင်းတရားကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ကြတယ်ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်အောင်စောင့်ထိန်နိုင်ကြတယ်တင်တို့ယဟန်ဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမလုံနိုင်ရမှာလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမဩဝါဒပေးတာပါတဲ့အေးဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဒီဝိထုဇာလန်းလေးကိုမှတ်သားထားပြီးတော့အင်တာမတိခံမှုခက်တဲ့ကိစ္စများတောင်မှပဲအခုလို့တိခံပြီးတော့ ကိုချင်းတရားမပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်သွားကြတဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားလာယူပြီးတဲ့အခါမှာတို့တွေသိခံအောင် သိခံနိုင်အောင်ကြိုးစားကြမယ်ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးကိုချင်းတရားကောင်းအောင်သိခံခြင်းဆိုတဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာသေရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာသေရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေးချမ်းသုံးကဖြံ ငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကြမ်းမာစိတ်ချမ်းသာဒုရဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိကြမ်းမာ စိတ်ချမ်းသာဒုရဆန္ဒပြေပါစေဓမ္မောတရံပိဝိတဝါနဝိသာတပိတမုဟတံအစရာမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာန်ယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောစိတ်တောင့်ကင်းပြောက်ကြည်အေးတရားစေကိုပြိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့် ဝိသာတဝေပူဆာခြင်းနောက်ကိလေသာဆယတောဟုသမျှတို့သည်သမုဝတ္တပိဉ္ချဘက်တွင် ရေမတင်ကဲ့သို့ကင်းစင်ကင်းစင်တွင်ပြောင်းပေမရောက်ပဲဖြောင်းအကုန်သည်ဝန်တုစင်စစ်မသွေ ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအဇရမရအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းတတ်သော တိတိဘဝံကိလေသာဟုဘုကတိန်ကင်းကြီးရာစိတ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြူတော်သို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်လင်များတို့သည်ရန်သူပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်နေမြင်၍မလင်ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း